Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим скумбрию на морковной подушке. Итак, приступим. Разделим скумбрию на порционные кусочки. Рыбка у нас порезана. Берем луковичку средних размеров, разрезаем ее полукольцами, нарезаем. Одну небольшую морковку натираем на средней терочке. Вот. На наливаем одну столовую ложку оливки, подсолнечного масла. Выкладываем наш лук. Вот. И на небольшом огне оставляем его немножко притомиться чтобы он уже немножко стал прозрачным. Когда вы еще и вы уж почувствовали запах жареного лука, выкладываем морковку. более-менее равномерно и нашу скумбрию. на морковную подушку. Вот наша скумбрия. Выложено, солим, перчим. Можно, чтобы не было запаха рыбы, добавить петрушку. Посолили, поперчили. Можно мяту добавить или петрушку. И заливаем томатным томатом или томатной пастой и водичкой. Вот около стакана томата я добавила закрываю крышкой и 15 минут ждем. 15 минут прошло. Наша рыбка с одной стороны немножко протушилась, перевернули мы на другую сторону. Вот, и тушим еще 15 минут. Диетическая, через 15 минут диетическая малокалорийная рыбка будет у нас готова. Прошло еще 15 минут. Наша рыбка готова. Ее лучше кушать. Немножко тепленько, слегка. Приятного аппетита. Худейте вместе со мной. До свидания.